Então, hoje eu estou trazendo outro tutorial de como localizar sombra e como fazer iluminação. Esse desenho eu já estava usando ele para fazer outro, outro tutorial, né? Então, existem três maneiras que eu utilizo para localizar sombra, que é... A primeira eu uso um aplicativo, que eu vou deixar o nome na tela, que aí tu já monta o cenário e já faz a foto com a sombra e tudo certinho ou tu pode pegar um, bater uma foto e usar ela como referência para localizar mais ou menos como ficaria a sombra. Ou tem essa terceira opção, que é a que eu uso mais. Como pode ver, ela tá dentro de uma sala de aula, né? Logo, a iluminação estaria vindo da janela. Então, o que, que tu vai fazer? Tu vai pegar o céu vai escolher esse modelo, ó, e vai deixar no preto. deixa um pouquinho assim, vai adicionar a leira e vai escurecer somente esse lado, tá? Tá vendo, ó? Agora eu tô vendo o rosto dela. Escolhe a cor pouco mais escura, né? Então, faz novamente é a mesma coisa, escurece a é pena, bem. Deixar aqui embaixo do cabelo. Escurece é apenas um lado que não está vendo a luz. aí novamente vai adicionar areia, cortando, e vai pegar um marrom escuro. Vai passar somente desse lado do rosto, ó. ver quem Y é Lear. E ele vem, né, no caso, vai ficar embaixo bem aqui. Vai ficar atrás dela, porque vai ser do fundo apenas que eu vou estar tá fazendo, ó. Vamos um pouquinho mais forte. Vem aqui. e puxa. Feito isso, vai subir, vai adicionar a areia e agora sim vai fazer a sombra no lado dela. Céu. Vai escolher a cor branca e vai passar um pouquinho aqui, ó. Essa régua tá difícil de setar. Aqui. Novamente amarelo, deixa mais fraco. Tá vendo? Calma que ainda não terminou. Tem que vir aqui. Escolher aqui no fundo. É, como sabe, né? Os objetos fazem a sombra é um pouquinho mais escura. Vai pegar, puxar, não muito forte, diminuir e vai fazer a sombra do objeto. Aqui. Ó. Voltando, vou usar isso aqui, vou deixar lá. Papum. vinte e nove inseto. E faz a sombra do objeto. Casa mesa, né? Novamente. Mas eu já falei um pouco a sombra da pessoa, né? disse, isso de sombra é um pouquinho complicado, mas não é um bicho de sete cabeças, é só treinar que tá consegue. Pode usar o desfoque. Ó. Passando. Desfoque desfocar aqui um pouquinho forte. novamente. Um pouquinho mais para escurecer. Vou pegar a cor que está saindo da janela, né? é amarelo. Deixa bem fraquinho. Vai passar um pouquinho aqui, ó. Então, isso, subir aqui. Muito forte, né? Ó. Eu então, passado assim, nos cantos onde não tem sombra. Foi tão branco. de funk. todas as borrachas normais ficaram com, pegando em algum lugar errado, não. E esse vai ser o resultado, ó. Acho que no rosto dela vai não crescer um pouco mais. Tu pode até escurecer mais um pouco aqui, ó. Tá vendo? Aí fica a critério de vocês, tá? Pode escurecer o lado aqui um não tá pegando sol, ó. Pode usar borracha. Pode usar borracha, pega aqui. Você pode finalizar com o necessário na pele. Aí fica, fica onde isso que tem de vocês. Pode até fazer tipo aquelas bolinhas, sabe? Deixa eu ver. Ó, que fica, né, às vezes. Enfim, gente, é assim que eu faço pra materializar, sabe? Fazer os detalhes. Espero que tenha sido útil e vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Até a próxima vídeo. Tchau.